Hola, hola estimados amigos. Eh, organizado por la Asociación de Estudios Espíritas de Igualada, eh, celebramos, estamos celebrando el 24, la 24 trovada espírita de Igualada, que como suele ser habitual, organizamos todos los años eh, con público, pero este año, debido a las circunstancias, pues, y como están haciendo mm, las distintas actividades otros grupos, culturales y espíritas, pues está celebrando por, los canales habituales de YouTube y por las redes sociales. Eh, ahora mismo tenemos con nosotros, le damos en primer lugar la bienvenida y tenemos ahora mismo con nosotros a Fernando Espelo. Fernando Espelo es un compañero ya habitual nuestro, amigo nuestro. Es un trabajador espírita incansable brasileño de Sao Paulo es profesor de mediunidad, imparte cursos de mediunidad en, la, propia federación, trabaja en distintos centros espíritas de, su ciudad. Y bueno, el tema, el tema propuesto para hoy es un tema muy interesante. se titula Preguntas y y sus correspondientes respuestas desarrolladas por la espiritualidad. Un tema que sin duda va a ser muy interesante y animamos a toda la gente que, que nos esté escuchando a, en la medida de que Fernando vaya desarrollando el tema y ustedes vayan teniendo inquietudes y le vayan surgiendo preguntas, que sin ningún problema en el chat de YouTube pues la puedan ir formulando que al final del mismo, al final de su exposición, pues con mucho gusto Fernando tratará de, responder a, a esas mismas preguntas. Eh, nada más, muchísimas gracias por la atención. Mandarle un saludo a, Fernando que nos sigue y nos escucha desde Brasil y le, paso ya la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por rever amigos de los dos planos de la vida. Eh, es muy importante que nos comuniquemos que troquemos ideas, informaciones, porque hay que, hay que desarrollar siempre la inteligencia, <clears throat> los conocimientos, compartir con los demás. Y eso es que vamos a intentar hacer, porque yo también soy iniciante, soy aprendiz también. Mas me gusta llevar las cosas de una manera mejor que se pueda. mas temos limites também. <clears throat> Mas, com a ajuda da espiritualidade, iremos superando nossos limites. É, estamos em um momento de emancipação, né? É, emancipação. Todo tem que cambiar para melhor. E só Deus sabe. O que está ocorrendo já estava previsto. Gracias a Dios que fue por este camino y no por otro. El tema de hoy son preguntas y respuestas elaboradas de diversos espíritus, algunos de la tierra, otros fuera de la tierra también, mas todos hermanos que todos somos espíritus. La venida de Jesús a la tierra Sabemos que o maestro se preparou durante mil anos. Era só isso que sabíamos. Mas como ele próprio disse, disse quando estava aqui, que não há nada de oculto e secreto que não seja revelado, agora estão surgindo revelações. Eu prefiro aquelas que, que me dão segurança para falar. Eu não me não tomo partido assim, de ideias que não, que não estão de acordo com o maestro, que não estão de acordo com Kardec, com Divaldo, com Chico, com Raul e com outros tantos aí. E com minha consciência, principalmente. Né? É, eh, <clears throat> então, as coisas estão sempre desenvolvendo. Por isso, o maestro disse que, é, que não há nada de oculto e secreto. Ele não podia dizer todo não podíamos entendê-lo. Tanto que, que o tratemos, como sabem todos, né? ¿Por que não dijo todo? Porque não era o momento. A tarefa mais dura, mais difícil, foi ele que, que ela fez, que ha hecho. A mais difícil era dele. Suportar a cruz e as costas Madeiro, infamante, para nos mostrar que a força está dentro de nós outros também, ainda muito pequenos cerca dele, muito pequenos em comparação com o maestro, mas somos seus discípulos, disso não tenho dúvida. Estamos aprendendo com ele, com seu amor, com seu perdão, com sua tolerância e com, e com seu alto saber. Como não podia dizer tudo, deixou bem escrito no Evangelho de João que nos enviaria um outro consolador, que é, que é a doutrina espiritista, que tem uma estrutura fantástica. Não há dúvidas que tudo o que surja de novidade, de realidade ou de broma, de é mentira. Se encontramos todas as comprovações de, de los errores e de las maneiras corretas. Na doutrina há respaldo para todos. Como dizia um amigo meu, desmistifica tudo. A doutrina espírita desmistifica tudo. Então, é claro que vamos estudando aos poucos. Não se pode gravar na memória que, que nosso cérebro tá, ainda está em, <clears throat> desenvolvimento, está se desarrollando, né? Não consigo gravar todos, né? E porque também Kardec disse o que não estava dizendo todo, né? Porque ele sabia que no futuro está reservado outra, outras revelações, outras informações, né? É, como Chico também, né? Como Nivaldo, Raul e outros tantos aí. Então, com, com esses, com esses emissários, Eh, que, vieron aquí a la Tierra, traernos información y seguranza, uno, uno va tomando eh, enseñanza con ellos y procurando seguir el camino. Eh, es claro que, que cada uno, como digo, digo yo, siempre somos semejantes, iguales no, ¿eh? mas todos, todos hijos de Dios y todos trabajando para, para, para una mañana mejor, que todo pueda ser conivente com as, com as forças espirituais que, que governam este planeta. Né? E, e os mundos são, são solidários, os mundos são solidários. Por isso é que de mundo mais desenvolvido, vêm alguns hermanos aqui no, nos ajudar, mas não agora. Sempre ocorreu isso, é que agora está, está se quedando mais, mais patente isso, né? Isso que tomar, aí que tomar muito cuidado, <clears throat> porque tem pessoas que querem se, se promover e correm informações de, de alguns irmãos <clears throat> que têm uma tarefa muito importante e, e, e, misturam, mesclam com coisas que não são corretas. Mas cada um e cada um responderá pelo que acha. Né? É... Deixa eu seguir aqui. Quando Allan Kardec se viu com esta tarefa imensa, perguntou a seu guia espiritual, e se eu vier a falir? A resposta foi rápida de São Luís. Se tu voltar a falir, se tu falir, terá outro a ti substituí-lo, porque os desígnios de Deus não se assentam em uma única cabeça. Aí está, porque a diversidade de informações e de medianeiros cada vez mais é, mais aptos a, a cumprir com consultaria, né? É que cada coisa deve vir a seu tempo, nem antes e nem depois. Perguntando a uma irmã que está trabalhando aqui na Terra como voluntária, é, quando quando começou a a ser a a sesión nuclear aqui que, que, que colocó, a colocar risco a los mundos cercanos aqui da Terra, incluso a Via Láctea, né? Então, esta irmã está aqui como voluntária, ajudando como pode. E ela se comunica com uma médica aqui de São Paulo, vou dar o nome porque trabalha trabalhava Ledir, doutora Mônica Medeiros, ela desde cinco anos já empezou no espiritismo, né? é, se, se, formou médica, foi especializada em, em, nos Estados Unidos, né? em, em, câncer de pâncreas, né? cirurgiana, de, de câncer de pâncreas, trabalhou muito tempo e depois sua tarefa era o espiritismo. Ela disse que não iba cortar mais pessoas, iba, iba a com a mente de pessoas. Então eu tenho uma larga experiência nesse sentido. E ela, como dirige uma casa espírita grande, grande, e com com pessoas carentes que buscam a casa, carentes de informação e com hambre física mesmo, hambre que não tem o que comer mesmo. Então ela ajuda muita gente. Entonces, por eso tiene esta condición de, de ser intérprete de algunos espíritus más desarrollados, de los que trabajan con ella. Hay un, hay un médico espírita, ¿no? Espírito, espírito, no espírita, espírito, que se chama Ramón de Velar, esse espanhol. Ele era, era conhecido como, como, como médico espanhol, se conhecia como o médico espanhol que ela incorporava esse médico e dava consulta, não consultas assim, dava informações, bendições e até cirurgia, se fosse o caso, cirurgia espiritual. Né? Então, ele já sabia desse médico espanhol, mas não sabia o nome. E um dia, ela estava contando que chegou um, um senhor, um, um padre e o hijo. O hijo fazia medicina, e vino, vino com uma carta na mão e disse assim, eu quero entregar esta carta para Ramon de Velar. Aí, aí é que descobriram que o nome do de, de, de, médico espanhol era Ramon de Velar. <laughs> Ele, ele contou sua coisa aí. Então, ele trabalha na equipe, equipe do Dr. Bezerra de Menezes, né? e, e, através de, de Mônica Medeiro, Hace também conferências, algumas coisas, e trabalha espiritualmente, ajudando, confortando eh, as pessoas, né? Essa, essa caridade que se hace também, né? Há muitas maneiras de ser caridade. <coughs> Então, pessoas como essas, né? Eh, eu tenho que, que dar crédito, porque estão de acordo com o Cordeiro, estão de acordo com, com Kardec, Estão de acordo com, com Gandhi, com Madre Teresa de Calcutá, com Chico Xavier. Então, essa, essa, essa pessoa, quando transmite coisas, além de médica, com o conhecimento que tem, tem também a experiência espiritual, do firmeza, né? Então, esse que vai correndo aqui, correndo ali, e de, e de outros cantos também, né? Quando, assim. Bueno, vou aqui o caso dela, de, de, desta desse espírito que, que, está aqui na Terra, que está ajudando desde que ela começou a, a sessão nuclear, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Então, está, está trabalhando nesse sentido para, para evitar que, que os seres humanos aqui hagam, hagam alguma tonteria, porque colocaria em risco eh, os, eh, mundos cercanos, inclusive, a Via Láctea também sofreria com uma coisa nuclear aqui que, que permita a Deus que não, <laughs> que não, que não ocorra <laughs> para aqui mais. Então, cada um tem uma informação a passar, né? Ela <clears throat> era uma pessoa que tinha conhecimento, né? tanto da área médica como da área espírita também, né? porque são, são muitos anos que trabalha com isso. Né? Ele foi perguntado a essa que se comunica com ele, né, que o espírito se chama Cheliano, né? É, mas assim, ele foi perguntado como seria o ano 2020, isso é começo de, de janeiro, hein? Ele foi perguntado como seria o ano 2020 no planeta Terra. A resposta, difícil, difícil. <laughs> Ocorreu, estamos com um momento difícil. <coughs> Mas temos que aprender, né? Se vamos, se vamos para, para... Se a Terra tem que cambiar, tem que passar para regeneração, temos que cambiar. É como uma pessoa que está estudando, tem que passar, fazer o vestibular para entrar na faculdade. Se vamos eh, um dia, eu sei, nós outros aqui não, mas um dia aqueles daqui que terão que, que, que conviver em um mundo melhor, tem que fazer, tem que passar por esta por esta prova. Esta é uma prova mesmo, né? ¿eh? Porque ali onde onde onde se, se Onde se lleva el mundo de, de regeneración, regeneración, allí a ética é fundamental. é por isso que está essa epidemia aí, para nos mostrar que é necessário obedecer a Deus. Não se pode fazer as coisas de, como, como hacíamos a, até ayer, não. As coisas têm que pegar um, rumo diferenciado. Né? E <clears throat> também lhe perguntaram qual a, a melhor maneira de convenir com este problema que não, que não tinha chegado ainda. A resposta, esta serve para todos nós, é o autoconhecimento. Então, é o autoconhecimento essa, é, é importante, é um, é um valor que a pessoa agrega a si mesmo, né? né? Isso tem que estar em sua consciência, né? É, <clears throat> todos nós, antes de reencarnarmos, sabíamos muito bem de que íamos, eh, íamos estar aqui nesse momento. De, de, Só que quando se, se reencarna aqui, se esquece, mas antes de reencarnar, sabíamos que íamos Então, o Cordeiro conta com nosso trabalho, com nossa paciência, com nossas orações, porque nossas orações repercutem, repercutem muito. Então, Es lo que puede hacer. Ah, yo no soy de incorporación, puede hacer pregaria. Yo no soy palestrante, puede dar pases. Yo no soy eso, no soy aquello. Entonces, hay muchas maneras de servir. Não há, não há desculpa, não. Não pode haver desculpa, porque na doutrina há trabalho para todos. Né? Hoje se sabe de fonte digna algo mais sobre a outra face de Jesus Cristo, o avatar, né? <clears throat> Agora passa aí. Temos que ficar atentos e considerar os processos de reprodução do homem terreno. Ao conhecermos melhor a estrutura de seu DNA, podemos fazer uma programação mais completa sobre a forma como o representante cósmico se corporificará no mundo. Esta tarefa era do grupo de cientistas siderales que estaban haciendo el plano para, recargar para Jesús mil años antes. Así se pronunció un de los seres del espacio directamente responsable por la organización futura del cuerpo del Mesías planetario. Diante de la tarea asumida por la ciencia sideral, importa que los responsables pela, pela seleção de genes adequados, nos quais deveria imprimir as informações genéticas no corpo do avatar cósmico. Vários assuntos foram levados, eh, foram levados a isso. Não obtuvo, obtuvo esse êxito em, em eles Eh, la posibilidad del maestro reencarnar en el Egipto. Era un plano que ellos estaban haciendo porque era, la nación, el país más desarrollado de su época, Entonces, eh, el plano era para que el maestro se reencarnara en el Egipto. pero Akenatón no obtuvo esa paz, su hijo desprovido de, de la debida firmeza, ceder a la presión de los sacerdotes. Bueno, vou fazer uma pausa aqui. Antônio Diodó escreveu um livro que habla de, de, de la falência de, de sacerdote. E os sacerdotes foram os piores inimigos de Cristo aqui quando estuve. Não, não no Egito. Não recanou no Egito porque já sabiam de la trampa. Havia falido um ali por intervenção de los sacerdotes. E aqui em caso de, de Jesus, em Palestina, depois, foram os piores inimigos de Jerusalém, foram os piores inimigos de Cristo, os mais encarniçados, ¿eh? porque era ele egoísmo. Né? <clears throat> Por que era assim? Porque Jesus curava, ensinava e nada cobrava. Isso nos deixava aturdidos, invidiosos, radiosos, e aí fizeram, conspiraram contra o maestro. Mas tinha que ser assim, né? Jesus sabía que tenía que pasar por eso. Bueno, entonces, eh, eso está, está en un libro ahí de, de, de Gedó, hablando de la falencia de un, de un sacerdote. Quería se promover, ¿no? Né? Tudo, tudo, eh, e, aí e, e há um refrão que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dele poder. Então, na hora que pessoa corre um poder, já não é aquele mesmo de ayer, né? Então, ele começa a brotar tudo o que tem dentro de si. Né? Contudo, diante do fracasso apontado, apontado né? é, foi escorrido outro lugar em região vicina, era Palestina. Né? Então, não, não, não, era impossível no Egito. Como entre os representantes é, compunham né? na equipe né, de, de, de ingenieros siderales, havia alguns da constelação de Sírios, da onde viria a reencarnar na Terra Maria, a Madre de Jesus. Então, Maria era da constelação de Sírios, de Sírios. se reencarnou na Terra para ser a Madre de, de Redentor, né, de Maestro Jesus. E Maria eh, ajudou muito também, tá também tá oi, Jesus. No, você sabe também que Jesus não estuvo nenhum minuto inconsciente. Nenhum minuto de Jesus estuvo inconsciente. na própria infância, o diálogo com sua madre já deixa muito claro isso que estou dizendo. Quando a madre estava preocupada com ele, as que volveram do del del, del templo de Jerusalém ali, onde Jesus estuvo com os, representantes, eh, com os doutores do templo ali. Eh, <clears throat> a madre se quedou muito, preocupada, né? porque viu o desarrollo que ele tinha. Então, ela, começou a, a perguntar, porque não sei, ele falou, madre, tu não sabes que estou com Deus? <laughs> Então, já na, na primeira resposta, aos seis anos de idade, já era uma demonstração de que ele sabia do que estava fazendo aqui na Terra. E aí, <coughs> aí uma passagem muito interessante nisso, aí né? que após, após voltarem dele, dele templo, né? as pessoas foram à festa da Páscoa e, ao volver, eh, Jesus se quedou para trás. Né? E depois chegou em casa todo, né? foram buscar o Juventina, porque estava dando, dando lições aí. E, então, é, a coisa continua, continua assim, né? na manhã seguinte, eh, Maria recebeu a, visita de sua prima Isabel, que era madre de, de, de João Bautista. Bueno, né? se quedaram um dia ali e depois se foram. E ao se despedir, disseram ao, ao, ao pequeno carpinteiro assim, não queres ir conosco e ele profeticamente ele respondeu, Juan seguirá primeiro. <laughs> Era ninho, sabia que João Batista ia começar primeiro, como de fato ocorreu assim. Né? É, então, você voltando aquele assunto, né? precisava de sua madre, porque Jesus se, se descorporificava e se, e se materializava também. E quando ele, se, quando ele se desmaterializava, a serviço espiritual sempre, tomada, madre tinha que tomar conta del, del corpo. E ele hacía isso durante o dia, né, quando era necessário Então, a madre tinha um cuidado muito grande com ele, da pessoa escorrida para isso daí mesmo. Né. Iba servir em outros reinos. Né? Bueno, seguindo as informações, você sabe também né, que Galileu Galilei já está de volta na Terra, Vitor Hugo, Emmanuel, Hegel, Mozart, se um não veio, o outro tá, está chegando aí. Né? Bolsa também está de É, <coughs> então, estão envolvendo ah, os antigos eh, viventes aqui da Terra, que têm capacidade né, para, para ajudar mais. Emmanuel, eu sabia que, que ele volveria, muito antes, eu, eu não era espiritista, né? esse Emmanuel, que foi guia de Chico Xavier, e perguntaram um dia, em uma rede de tele, perguntaram assim para, para Chico Xavier, falou, Chico, é verdade que, que Emmanuel irá reencarnar? É, Chico disse, mas tu sabes aonde, né? Teria que ser no estado de São Paulo, não, não porque São Paulo é melhor que os outros, é porque Emmanuel, como era cura, é, foi o fundador da cidade de São Paulo, né? Então, aí é uma afinidade muito grande e um compromisso espiritual também, né? Então, por isso que mas nadie sabe onde está reencarnado e nem é bom que sepa. Não. O que se sabe é que, a princípio, virá para ele, para ele, ele né? para a ensinança. E mais tarde, então, pegará outra tarefa. É, eh, a atmosfera do planeta está contaminada. Agora está se limpando lentamente, mas está muito, muito indiana ainda. Como se queda a atmosfera de um planeta em que o maior comércio é de, alma, de armas e tráfico de drogas? Como pode? É que por isso esse livro todo que está aí, né? Que temos que são nossas pessoas são são malas porque fazem isso? Não. São, são ignorantes, né? São ignorantes. E tem que passar pela aprendizagem, né? Por isso, por isso é que nem, nem, nem todos se quedarão aqui, né? Unos, unos estão desencarnando, se quedarão por aqui. Outros estão desencarnando, eu não sei. Aí, aí uma, uma disciplina, né? É, muito enérgica na espiritualidade sobre essa coisa. Né? É, é extremamente organizado na espiritualidade. Então, aqueles que têm que se quedar, se quedarão. Aqueles que têm que sair para a esquerda ou para outro caminho, você vai para já. Entendeu? É. estava falando de, de Ramon de Velar, né, que trabalha na equipe de Becerra de Menezes. E ele mesmo estava dizendo esses dias, numa, uma pequena charla aqui, que <coughs> a equipe espiritual de Becerra de Menezes é a maior aqui do planeta, né? Isso era um espanhol que está dizendo, <laughs> não é só brasileiro, não. É Ramon de Velar que está dizendo isso aí, que a equipe espiritual, é, a maior equipe espiritual deste planeta aqui, é a equipe do Dr. Becerra de Menezes, né? que, que hace a vontade do Cordeiro de Deus, né? Seguidos por Barçalufo, Madre Teresa, e tantos outros aí. É, <clears throat> eh, também se, se sabe, eu não sei se vai ocorrer, com certeza, porque todo se desarrolla, né? uma coisa é novidade hoje, amanhã não é mais, né? A partir de 2025, hablando, hablar, é eh, Estaremos falando com nossos amigos e familiares através da tela de computador. Não aqui da Terra, de os que estão, eh, mais allá um pouco, né? os que estão no mundo espiritual. Porém, podemos falar com eles, com amigos e com familiares. Não sei se todos, né? <laughs> Mas essa é uma grande coisa, né? Hoje, hoje hablamos por pensamento e por, e, e por oração, né? E recebemos de volta a intuição, né? que é a a mediunidade do futuro. Né? Essa, essa é uma coisa muito importante, essa, esta faculdade. É, é ela chega, interessante, quando tu estás trabalhando, quando estás pesquisando, quando estás buscando alguma coisa boa para ser, vem. Quando está reclamando, quando está, <laughs> quando está bem, ela passa e vai, vai alimentar a fé de outro que está ali. Então, é, é essa, essa intuição é muito, é muito clara. Né? É importante, porque é uma, uma revelação antecipada. Né? Viene assim, é, não, não vai a ser o que nos pertence, mas dão uma ideia. A ideia vem por lá, por intuição. Né? Do que a é ser e do que não a é ser. Né? Em mundos mais desenvolvidos que o nosso, não se usa combustível fóssil, fóssil, né? Fóssil. Você usa o combustível das estrelas, da energia solar aqui nas coisas calças, né? É, <coughs> não se usa. Porque isso, isso polui muito também. Né? Tampouco se, se polui o ambiente, né? Não se polui. Não se usa material degradante, não? Né? Que degrada o ambiente. A partir de los, días, de los 10 años, los niños trabajan limpiando las calles y el campo también. Então, a ética está por toda parte allí. <clears throat> Estamos fazendo eh, assim um preparo, um estimular para um mundo melhor. Não sei quanto tempo vai demorar, se temos que voltar à Terra para ir muitas vezes aí, né? <laughs> tenho certeza que, que, que tenho muita, muito lío ainda para, para desenvolver aqui. Eh, <clears throat> Bueno, yo ya voy encerrando por aquí, porque mi vocabulario es pequeño y yo también, eh, los argumentos no son los mejores, Mas de buena voluntad estoy aquí y estaré siempre y a responder aquellas preguntas que yo pueda. y si yo no pueda, perdóneme, mas las que yo pueda responder, que está a mi alcance, las responderé. Muchas gracias a todos a esta equipe maravillosa, ¿eh? composta de hermanos muy queridos, conocidos de otras vidas porque nos, llevamos muy bien, muy bien. Entonces, <laughs> es aquí, Berrani, ya me, me, ya me despido y adiós le digo porque pretendo volver por aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, lo dicho al principio, Fernando, todas las preguntas que la gente quiera formular a través del canal de YouTube, pues pueden ir formulándolas y buenamente, eh, Fernando, pues ya irás respondiendo a todas ellas. Muchísimas gracias, una gran exposición y nada, seguimos adelante.